တိကျကျနော်စမ်းသက်စစ်ဆေးကြည့်ဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်နော်ကလေးကဘလူအနေထားမှာရှိနေတာလဲအချင်းကြီးကအောက်မှာပိတ်နေသလားနော်နောက်ရေးမွာရေးတွေပိုင်းလုံလောက်ရှိလားနော်တခြားဘာပြဿနာရှိသေးလဲပေါ့အဲ့တော့အာထရိုဆောင်းလေးတိကျပြန်ရိုက်ဖို့လိုမယ်နော်မွေးကန်ကြီးတကယ်လို့အနေထားမှားနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရွေးချယ်တယ်နှစ်ခုရှိတယ်နော်ဒီတိုင်းပဲအနေထားမှားနေတာကြီးကိုတော့အောက်ကရိုးရိုးဒီတိုင်းမွေးဖို့ဆိုတာအန်ရသိပ်များတယ် ဥမာပြည့်ဖင်လုံးကြီးနဲ့ခါကြရင်မွေးတဲ့ခါကြရင်ဟာဖင်လုံးကထွက်လာမယ်ခြေတော့ထွက်ကြလာပြီးတော့မှခေါင်းမှာတင့်နေတတ်တယ်အဲကြတော့နော်အဲမွေးလာတဲ့ကလေးရောအမေမောနော်အသက်အန္တရာယ်ရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်လို့အနေထားမှားတာယူတော့ဒီတိုင်းရိုးရိုးတန်းတော့အောက်ကနေမွေးဖို့မလွယ်ဘူးတခုတော့ရှိတယ်နော်အဲအနေထားမှားနေတာကိုနော်ရိုးရိုးမွေးကျင်နေဆိုရင်တော့ဆရာတို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအနေထားမှားနေတဲ့နော်ကလေးလေးကို ကိုဝင်ကာလအဲ36ပတ်ကျော်သွားပြီပေါ့38ပတ်38ပတ်လောက်ကြာလို့ရှိရင်အဲနော်အောက်ကရိုးရိုးမွေးခြင်းနဲ့ကလေးကလည်းဘာမှပြဿနာမရှိဘူးအနေထားမှားတာလေးပဲဆိုရင်တော့ဘိုက်ကိုတို့လှည့်ပေးလို့ရတယ်နော်ဆရာဆရာတို့ဈေးပညာရတော့ external catholic version လို့ခေါ်တယ်နော်ဘိုက်ကလေးကိုလှည့်ပေးပြီးတော့အဲကလေးခေါင်းနဲ့တဲ့သွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါရိုးရိုးမွေးလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အနေထားကြီးမှားနေတာဆိုရင်တော့အဲ OG ပြောသလိုပဲခွဲစိတ်ပြီးတော့မွေးဖွားတာပို့ပြီးတော့ နော်အဲကောင်းပါတယ်လို့ဖြေချလိုပါတယ် à, CFM caring for well-being